con Grant y con Pedro. Hola chicos. Hola. Em, Pedro, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres? Eh, Inglaterra, Inglaterra. Eh. ¿Qué parte? Eh, Shaw, acerca Oldham. Vale. ¿Y Grant, de dónde eres tú? Soy de Inglaterra, soy de, eh, en la costa, entre Brighton y Hastings, entre los dos. Ah, vale, muy bien. Muy bien. Em, esta es la segunda vez que estáis, ¿verdad? Sí. Em, ¿Y qué tal, qué tal la semana? Hoy es martes, ¿no? El martes, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo va con el español? Muy, para mí es muy, muy bien. Estaba aquí hace tres años, ¿no? Mi primera vez, pero este es mi segundo vez. Me encantó mucho Goris, es como mi familia España. Qué, bien. qué bien. Qué bien, Y gran. Sí, um, el primer día yo estaba un poquito susto, pero el día después, hoy, es mejor, eh, es muy bien estar aquí. ¡Qué bien, qué bien! Hola. Hola. Hola. Bueno, hoy es el, martes, ¿no? Hoy es martes, Martes, sí. Eh, ¿Qué tal va el curso, en, vuestra opinión? Muy bien, ya hoy yo creo que ya se conocen más entre ellos y están más cómodos, ya conocen un poquito más la zona, ya, ya entienden un poco más a Ana cuando habla. <laughs> Sí. Sí. sí, sí, Entonces creo que, que, bien, sí, bien. Es un grupo majísimo, ¿verdad? Sí, es un grupo muy sí. majo. Una vibración muy alta, son gente que transmiten y transmiten mucho cariño y mucha disposición a trabajar y bueno, son fabulosos. Sí, la verdad, sí. Sí, y, mira, solamente han estado dos días ¿Sí? y que, que, va a ser aún mejor, ¿no? Para para el viernes. Vale, entonces vamos a cruzar sin morir. <laughs> So, eh, guys, I just want to ask you because this is your second time. So, why have you come back? What brought you back? why have I come back? Because I enjoyed it so much uh, the first time. It's, it's a really, really good way to learn, to, to sort of force yourself with a fun way of doing it into learning Spanish. And a, a good reason is because I've got to know you, Gordon, with Sir Social and to speak Spanish, and I just think it's a really good way of learning. And when Brant, when Brant, Grant said he was coming, I thought, there's, there's no stopping me because we, we are really good friends now. Spanish friends and English friends. You became friends on this course, we yeah? We became really yeah, good yeah, friends. Yeah, we both uh, struggled a little bit on the first course, but during, um, after a few days of being here, we settled in and we started to relax. Uh, Spanish was flowing nicely after yeah, a bit, yeah. but this time, um, just really pleased to be back. Uh, Cynthia and Gordon, brilliant teachers. Mm -hmm. yes. um, just it's it's so easy to have lessons with them. You don't feel the pressure. No, it's no. It's, it's just no matter what level you are, there, there's a place for you here. Hace cinco siglos, aquí en España, en una ciudad muy cerquita de Madrid que se llama Toledo, que si no conocéis os recomiendo que si no es en este viaje en otro vengáis a conocer. Estamos aquí con Gwyn y con Mayra. Hola. Eh, Gwyn, ¿qué tal la semana? Hoy es viernes, el último día. Sí, es muy bien. Estoy aquí porque me gusta mucho el idioma español um, y quise um, aprender más. Qué bien. los grupos aquí um, ah, ayudarme mucho. Sí. ayudarme mucho. Ah, también es muy importante hablar más de uno día Claro, claro, ah, a la semana, ah, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Y Mayra, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal la semana? He disfrutado la semana mucho. Eh, la, la cosa que disfrutado, he disfrutado la más em, fue em, la fiesta anoche. Oh, qué buena la fiesta. <laughs> Vamos a ver, tengo unos vídeos de la fiesta y, joder, pero qué bien. Y bailaste tú, ¿no? Oh, me encanta bailar. Sí, se notaba. No, eh, no he bailado... Eh, no he ido a una fiesta desde 2019. Eh, Do you feel that you've you you Spanish? Do you feel you understand more when you're listening to Spanish? What it's trained me to, to is to listen better. Um, that means a bit more concentration, but it's a bit like, as I have done in the past, going abroad and being in a Spanish-speaking country and you pick up more more quickly yeah. if you're surrounded by it. Exactly, exactly. Immersion, really, that's yes. what this is about. And what about you, Myra? How do you feel about your Spanish? I hope I've got more confidence in speaking Spanish. Mm -hmm. I turned the television on this morning and I was quite pleased I could understand some of the news. Good. Well, I knew what the news was, but I could uh -huh. understand it a bit more in Spanish. Cheryl! Cheryl! Cheryl! bonita. Bien. <laughs> gracias. Ah, gracias a todos. Em, disfrute esta semana grande, mucho. Muy bien. ¡Linda! ¡Linda! ¿Vienes, Linda? Sí, bueno. ¡Bueno! ¡Sí, bueno! ¡Ah! ¡Ah! ok, quiero que besara todo. <laughs> Pero no puedo porque tenemos que comer. <laughs> sí, muchas gracias para, para todo y eh, toda la ayuda. Me ayuda mucho. En, en todas partes para mí. Español, más de todo. Y gracias que se llama Madrid. Para todos vosotros. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte de y adornarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de jerez best one I've ever been to. Um, and Gwen, what about yourself? What, what what would be the highlight of the week for you? What, what do you like the most? I have, it, it sounds like I'm a class swat, but I have enjoyed the way you have taken us from a point of grammar and built on it and built on it until it became more and more difficult and that is a good way of learning. Okay, super. Was that the uh, the um, em, Denise eh, and her, <laughs> cups on the table. Yeah, yeah, exactly. Okay, pues muchísimas gracias, chicas, y gracias por eh, estar con nosotros. Y muchas gracias a ti y los otros profesores. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.